بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله أيام أسماء الذات أجاب آل جميع صفات الألوهية المتصف بجميع الكمالات المنزه عن النقائص والدناءات المستغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل ما أنا الرحمن المنعم بجلائل اللئام أو مريد الإلئام بجلائلها الرحيم المنعم أو مريد الإلئام بلقائقها نتعلم هذا الكتاب هذا قول مستعينا ومتبركا به الحمد وتناوي سكه جلس بودك بابت لله كنت تبقى نوي الله كنت تب حق الله كنت تب تنتو بري الله لله مختص بالله مملوك لله مستحق لله الواجب الوجود كواجب له الواجب الوجود هو الواجب الوجود الواجب الوجود أعلي الواجب الوجود لذاته مريض الله نحمده مجيء سلسلة الله سبحانه ما سوتي الله وتعالى للمها برسي الله saking sifat kang ora layak ing Allah أن وفقنا أن وفقنا كرنا يلوس أو توفيق الله إن لطهيده لتوحيده بريم لكن إن الله وطاعته لن إن طاعت إن الله والصلاة لن أطاول من الله المكرونة بالتعذيب wassalamu lal utawi siyadat taslim ala sayyidillah ikut tetap ing atasnya pimpinan insun salaya Muhammadin datangnya kanjeng Nabi Muhammad abdoliman kang nani lebih istimewa lewong pil andi kang ala ing dalam bumi abdoliman kang nani lebih istimewa le makhluk fil ardi ka'ala dalam bumi wasabai lan dalam langit wa ala alihi lan ing atase pira-pira kulawan gile Nabi Muhammad al-atqiya pira-pira kang takwa wa sahabati lan pira-pira sahabat Nabi Muhammad khairil quruni kang lebih becik-becike pira-pira generasi نجوم الاهتلاء kan kaya piro-piro benteng yang dalam dan disabab oleh hidayah. Amma maknu alapun yang dalam sauset Baca bismillah alhamdulillah salawat lan salam maring Nabi Muhammad kulawan gilang sahabat makna wassalam tu alhamdulillah wassalam wassalam ala sayyidina muhammadin fayaqulu maka makangan lika saha al sopo al abdu al mutasib bil umuniyah al pakiru ka banget butuh ila rahmat rabbi bari rahmat pangeran abdu al ali ka bersih kala rabbi Saking sunnat kan orang layak yang Rabbi Muhammadun Yatale Muhammad Nawawiun, Kan bangsa Nawawi Muhammadun Yatale Muhammad Nawawiun tegese Nawawi Ibnu Umaru, kan dari anak-anak Umar Ibni Arabil, Umar kan dari anak Arabi ibni alim arabi kandani alak alaga alim pahaza bangkau tangan kilah kang hadir dalam anti Iku syarhul penjelasan ala muqaddimat sugra La ala sawab Ala sugro. akidah sugra In atasnya akidah as-sugra Nisayini Kemudian eh, ya, ya, ya, al-alamah Kambangan alimnya Abi Abdullah datang Abi Abdullah Muhammad ibn Wali Yusuf datang Muhammad ibn Wali Kang, dari anak lalang yang wong jadi wali Yusuf datang Syekh Yusuf As-Sanusi kang bangsa Sanusah apalagi kobilatan kobilahe al-maghribi kang bangsa maghrib apalagi tan? daerah atau negara kota Akil Masani apa barat barata Al Hasani kamasa Hasan apa nasaban keturunan Al Maliki kamasa balik apa le madhaban madhabe Sabatuhu sanani insun in sarah bismani kalawan aran loro dari atau yakin tegasnya sambil dari atau yakin Syarhi Umbil Barohim dalam Salah Umbil Barohim والضرة النضرة لا al النضرة Malkan kapimna nurra al-nudra alal akidat as-sugra Jarahi akidah as-sugra Jalahu mengandi akal Insarah sopa Allah Ta'ala Ta'ala Falisana ala burni lewajihi كرنا ذات الله العظيم كان أقو واستعينوا للجالب إنسوا به إن الله من الشيطان سكن سطن الرجيم كان دم رجل كان دم أسر أنه كرنا سطن الله تعالى رب الإكو كان أدوانا أسماء رؤب رؤب الله صاحب كان أوهن إكبر وعلى مسقلك ثم على المصلب مصلب رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إلى قل بسم الله الرحمن الرحيم والله تعالى معنى الله اسم الإكو أنا للذات من الذات فقط ملقى الرحيم الرحمن للأطيع على الرحمن إكو كمرين الإلام كان تؤكل إن أوالئمت بجلائل النئم كلاوان pira-pira gendekne pira-pira nikmat Ar-Rahim utai ba'la rahim ikubrinu il'am Kanan tu'akan ing awah nikmat bila ko ikin ni'am Kalawan pira-pira cilika pira-pira nikmat Hahuma tawat rahman lan rahim bimana azul im Iku tetap kalawan makna Zat kang awah nikmat Bidalika kalawan jalailin ni'am Lan dako ikin ni'am طب رجال لا طبق الطبق إلا لم تلغ الأرض إشارة وطبع إشارة إلى قلة وجوب الوجود بريء قلة وجوب الوجود طب الرحمن لا لقد إلا لم لقل الرحمن والرحم لا لقل الرحم الأولين الأولى إلا لم أول إشارة وطبع إشارة أدل للالة الخفية إلى سبات ذات البريء سبات ذات وهي Halo utawi sifat inatim Iku kalimatun sifat kakolim Wapil makna sali Lan iku lem dalam bali ar-Rahman ar-Rahim ing dalam makna utawi isyarah ila sifat fi'lin maring sifat fi'lin Wahyana sifat fi'lin iku halisatul ayat Bimakna Allah kalal makna sifat mutazalilatul iku kang narima anyar makna alamin narima bukti ing dalam seorang ora nono Matakulu makana sematu pilil iku amrun itibarian Perkara kang bangsa itibari Wallahu lantawi Allah iku sumawa suci Allah Utawi Allah subhanahu wa suci Allah wa ta'ala maha bersih Allah Iku yang tersibun alimah kasih Allah dihi kalawan ikilah makna sana. Labi makna Allah ora kalal makna satu huna. Ikilah semana piklil iku madunatul majun makna labil lau sausa adab. Istihalat itu sopi karena mustahilkan sebatal Allah Ta'ala Ilhulusi kalawan ajar Bihadal makna kalawan ikilah makna